Gift 的身体有很大的问题，他喝了很多茶，现在很不舒服。他不知道该做什么。他问了朋友和家人，他们也不知道该做什么。他还没有去看病。Gift 的身体有很大的问题。 他喝了很多茶，现在很不舒服。他不知道该做什么。他问了朋友和家人，他们也不知道该做什么。他还没有去看病。Gift 的身体有很大的问题。他喝了很多茶，现在很不舒服。 他不知道该做什么。他问了朋友和家人，他们也不知道该做什么。他还没有去看病。Gift 的身体有很大的问题，他喝了很多茶，现在很不舒服。他不知道该做什么。 他问了朋友和家人，他们也不知道该做什么。他还没有去看病。g i f t 的身体有很大的问题，他喝了很多茶，现在很不舒服。他不知道该做什么。他问了朋友和家人。 他们也不知道该做什么。他还没有去看病。Gift 的身体有很大的问题。他喝了很多茶，现在很不舒服。他不知道该做什么。他问了朋友和家人，他们也不知道该做什么。 他还没有去看病。